Seigneur, j'entrais encore, Seigneur, au travers de, ce chemin, de faire la promesse, Seigneur mon Dieu, que quels que soient mes combats, quelles que soient les embûches sur ce chemin, que j'irai jusqu'au bout, Seigneur. Parce que tu es là et parce que tu me tiens par la main. Parce que tu m'as donné ton nom et ta force, je sais que par toi j'y arriverai, Seigneur. est-ce que j'y arriverai Mais tu m'en as fait la promesse et tu seras toujours là. Je sais que quoi qu'il arrive, par toi j'y arriverai. Ce chemin est tellement long et difficile. Parfois je me pose la est-ce que j'y arriverai Mais tu m'en as fait la promesse Et tu seras toujours là Je sais que quoi qu'il arrive Par toi j'y arriverai J'y arriverai j'y arriverai. J'y arriverai. J'y arriverai. J'y arriverai. y yeah. pero le prix. in my car. Seigneur, retourner, Seigneur, en arrière. Je ne peux pas, Seigneur, tout lâcher, tout abandonner. Père, même si c'est dur, même si c'est dur, Papa, mais je veux avancer, Yahweh. Je veux aller jusqu'au bout, Seigneur, parce que tu es là au bout de mon chemin, Seigneur. Parce que tu m'attends, Papa, au bout de ce chemin, Papa. Seigneur, je veux avancer. Je veux avancer, Seigneur, mon Dieu. Malgré, Seigneur, mon Dieu, les combats malgré les déserts, Seigneur mon Dieu, malgré les temps difficiles par lesquels je peux passer. Oh Yahweh, jamais seule, Seigneur. J'ai besoin de toi dans ma vie, Papa. J'ai besoin que tu sois là, Seigneur. Que tu me soutiennes, Papa. Que tu me dises que tu m'aimes et que quoi qu'il arrive, tu seras là, Papa. Seigneur, ne me laisse jamais seul. Tu sais que j'ai besoin de toi, Papa. Oh God. see